Hi allemaal, leuk dat jullie allemaal kijken naar mijn make-up tutorial. Jullie vroegen zoveel naar mijn make-up look van mijn eerste vlog. Dus dit is het, een bodo rood oogje, uh, nude lippen, gecontourd, highlighter, eigenlijk super simpel. En daarbij moet ik ook zeggen, ik heb het mezelf ook allemaal geleerd. Ik ben geen make-up artist. Misschien werk ik wel buiten de normale manieren. Of doe ik iets wat echt not done is. Sorry daarvoor. Maar dit zijn de manieren hoe het bij mij werkt. Dus hopelijk doet het toch iets goeds. Ik ga meteen beginnen. Het eerste waar ik mee begin is deze. Deze heb ik gezien bij Huda Beauty. Het moet een hele goede dagcrème zijn. Ik heb een heel kleintje gekocht. Omdat ik hem eh, nog wil testen. Maar voor mij voelt hij echt super goed. Het is wel een behoorlijke vettige crème. En hij trekt heel snel in, dus je moet hem goed uitsmeren. Het eerste waar ik mee ga beginnen zijn mijn wenkbrauwen. Die vind ik het allerbelangrijkste van mijn hele gezicht. Mijn wenkbrauwen doe ik met een Anastasia Dip Brow in de kleur Chocolate. En met een MAC penseeltje. En de nummer is bijna eraf. Maar volgens mij is het een 268 of 208. Wat ik altijd doe. Ik weet dat hij altijd heel snel droog wordt. Eigenlijk kan je er s'nachts een beetje olie in doen. Een heel klein beetje. Zodat hij de volgende dag weer vochtig is. De bovenkant van de wenkbrauw het meest donkers moet doen. En de onderkant het meest licht. Want dat is de natuurlijke kleur van een wenkbrauw. Maar ik heb eigenlijk permanente make-up op mijn wenkbrauwen. Dus ik hoef eigenlijk helemaal niet zoveel producten op mijn wenkbrauwen te doen. En ik maak ze altijd aan het einde wat dikker en wat langer. Het geeft mijn gezicht een slanker gezicht. En let niet op hoe ik het inkleur. Maar dit is een beetje de basis. Dat is hem eigenlijk. Hij ziet er nou super dik uit. Als ik er zo lang heen ga met concealer, dan heb ik dat helemaal opgelost. Ik ga ze nou even een beetje aan de zijkantjes concealeren. En dat doe ik met een Maybelline Fit Me. Ik doe altijd een heel klein beetje op mijn hand. En dan heb ik een penseeltje van Real Techniques. En elke keer haal ik een klein stukje eraf. Kleine tip hoe je je wenkbrauwen de hele dag laat zitten. Is dat je ze afpoedert met een setting powder. En mochten ze te licht zijn geworden. Ga je er gewoon weer overheen met je wenkbrauwgel. Nu ga ik over naar mijn ogen. Ik contour eigenlijk gewoon altijd eerst mijn ogen. En dit is een contour palette van Modus. Gewoon een contour palette, een donkere tint, een wat dichtere tint en een, eh, een highlight eh, kleurtje. Ik contour gewoon even een beetje. En zoals je ziet creëert het wat meer diepte in mijn ogen. En dan over naar mijn lievelingsoogschaduw. Deze is van Kiko. Deze heb ik één keer in de uitverkoop gehaald. Maar dit is een eh, Kiko 137 Highly Pigmented Eyeshadow. En hij ziet er dan zo uit. Let alsjeblieft niet hoe hij eruit ziet. Maar dit is dan de kleur. Je hebt ook een dupe van MAC. En dat was volgens mij... Ik weet de kleur niet meer. Maar ik zal in de omschrijving een linkje neerzetten waar je de dupe kan vinden. Eén tip is dat uh, je penseel een beetje vochtig moet zijn. Want zo komt de kleur mooier uit. Het hoeft niet per se netjes. Je blendt het zo uit met je blending brush. Dus het is echt geen probleem. Daarna doe ik hetzelfde met mijn blending brush. En eigenlijk doe ik er nog een laagje oogschaduw overheen. Doe ik niet altijd. Maar eh, bij mijn eerste vlog had ik dat wel. Ik heb hier een dupe van de Morphe. Deze is van de Make-up Spot. En er staat geen kleur bij. Maar dit is hem dus. En ik gebruik altijd deze kleur. Doe ik er nog extra overheen. Die doe ik er dan overheen. Het is eigenlijk bijna dezelfde kleur. En dan blend ik hem samen met de andere kleuren. Ik doe altijd een heel klein beetje eyeliner. Ik hou niet echt van eyeliner. Het staat me ook niet. Ik haal nog even heel snel de oogschaduw weg onder mijn ogen. En daarna breng ik weer even een heel klein beetje crème aan. Die ik nog heb weggehaald. En dan ga ik verder met de concealer. Ik gebruik een Maybelline Anti-Age eh, Effect Concealer. En deze is gewoon super handig. Want deze heeft zo'n sponsje. En ik werk gewoon heel simpel in een driehoekje. Doe op mijn kin iets. Op mijn neus. Moet niet te veel op mijn voorhoofd doen. Want ik heb een groot voorhoofd. Doe altijd iets op mijn lip en iets onder mijn jurk Nu zie ik er echt super mooi uit. En dan ga ik met een Real Techniques brush het indeppen. Ik gebruik de laatste tijd geen beauty blender meer. Ik weet niet waarom, maar ik vind deze techniek gewoon de laatste tijd fijner. Je wilt die oogschaduw strak houden. Nou, ik dat heb gedaan, ga ik over naar mijn foundation. Omdat ik al concealer aan heb gebracht, heb ik niet zoveel nodig. Ik gebruik altijd de L'Oreal Infallible in een kleur 24 Golden Beige. Dit is echt mijn favoriet. En geloof mij, ik heb Nars gehad. Ik heb Armani gehad. Ik heb Tom Ford gehad. Maar dit vind ik gewoon een van de beste foundations. Hij dekt super mooi en hij is super mat. En I love me so matte foundation. Normaal droeg ik altijd de Estee Lauder Double Wear. Dat was ook echt mijn all-time favorite. Omdat hij ook gewoon super dekkend is. Maar ik vind hem gewoon te dik. En deze is eigenlijk een hele goede vervanger ervan. Dus als je een hele matte foundation wil dan zal ik echt deze aanraden. Dan ga je het zetten met een loose powder. Ik gebruik die van Flamar. En deze dep ik gewoon een beetje op mijn huid. En die laat ik zo even intrekken. Er gaan allemaal stofjes door de lucht nou. Mijn neus, voorhoofd, kin, hieronder. Ik gebruik niet elke dag loose powder. Voor dagelijkse basis gebruik ik gewoon eigenlijk een compacte poeder. Want dit vind ik een beetje te dramatisch voor een dagelijkse make-up. Ik laat het nou even intrekken. Ik ga alvast bezig met mijn contour. Ik gebruik altijd de Benefit Hoola. En daarmee contour ik gewoon ook altijd. Is stevens op mijn bronzer. En nou breng ik die hieronder aan. Ik heb al jukbenen van mezelf. Maar ik leg een beetje nadruk op mijn jukbeenderen mijn kaaklijn. En eigenlijk moet je altijd shapen in een drievorm. Dus drie en dan weer zo. Dat is een drie. Accentueer ik ook altijd mijn lippen. Ik heb hier zo'n dukje. En om je lippen wat groter te laten leuken aan de onderkant plaats je hier een schaduw. Dat even uitblenden. Nou haal ik de luxe powder eraf. Het kleine gedeeltes doe ik even met een kleinere. Ik heb echt een pindaneus en ik hou van een leuke mooie slanke neus. En dat doe ik gewoon met een oogschaduwkwast. En ik begin altijd in het midden. Dan weet ik ongeveer mijn richtlijn waar ik moet beginnen. Maak hem niet te breed, want dan maak je juist je neus alleen maar breder. Dus zo, en naar boven. En nou dat gewoon weer uitblenden. Zo. Dan ga ik gelijk even mijn huid gewoon bronzen met die van Hoola. En ik doe dat eigenlijk op elke plek behalve onder mijn ogen. De wimpers wat ik vandaag op ga doen is de 251 van Ardell Lashes. Mensen weten dat het mijn lievelingslesjes is. Als je hem zo ziet, eh, zou je denken van what the fuck is dat dan nou weer? Dat dacht ik ook de eerste keer. Geloof me of niet, onderste lijn. Op den duur trekt hij naar boven en dan wordt het gewoon één mooie ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Iedereen vraagt altijd aan mij, wie zet jouw wimpers altijd? Maar dan heb ik gewoon deze op. Want dit zijn gewoon echt de meest ideale wimpers. En geeft veel volume. Dat moet ik er wel bij zeggen. Ze zijn extreem groot. Ik ben het gewend, maar als je geen wimpers gewend bent, moet je deze niet aanschaffen, want dan zijn deze veel te. Nou ga ik even de wimperlijm aanbrengen. En zoals jullie weten is dit mijn lievelingslijm, omdat deze een penseeltje heeft. En met een tubetje wil je nog wel iets over de hele wimper morsen. Maar bij deze doe je gewoon zo, Heel veel wimpers als je uit de verpakking haalt zijn ze heel stijf en heel recht. Wat ik altijd doe is van tevoren een beetje mee gaan spelen voordat ik hem opdoe. Dan worden ze mooi rond. Ik wacht altijd een minuutje voordat ik hem aanbreng. De meeste mensen vragen me altijd hoe plak je dat toch op? Maar je moet gewoon een minuutje wachten totdat de lijm een beetje soort van ja, stug is, plakkerig wordt. Want als je hem nou erop zou plakken is die te vloeibaar en dan glijdt hij er inderdaad meteen af. Ik pak hem gewoon zo vast en daarna eh, plaats ik hem op mijn ogen. En het maakt eigenlijk niet uit waar ik begin. Vergeten van tevoren mascara op te doen. En ze zitten al. Ik begin eigenlijk altijd in het midden. En daarna werk ik naar buiten toe. Zo kan je het beste bepalen wat het einde is. Dus dat je niet een te lang uiteinde hebt. En mijn favoriete lip liner is eigenlijk ehm, deze. Dat is van NYX in een kleur naturel. Daarmee doe ik even de buitenste randjes. En ik zet altijd eerst een kruisje. En deze is wat meer cremiger. Dit is wel hetzelfde, alleen een beetje lichter. Je ziet dat de Too een beetje lichter is. Hij zit een beetje tussen peach en roze in. Ik doe even een blush op. Ik heb daarvoor een palette, een blush palette. Dus deze van Morphe. Die in combinatie met die. En ik even aftikken. En mijn blush doe ik altijd op mijn cheekbones. Eigenlijk is het hier highlighter, hier blush en hier contour. Mascara op mijn onderwimpers. Ik gebruik echt een doodnormale mascara. Deze is Flamar, die heb ik al een tijdje. En als laatste wil ik nog even een highlighter aanbrengen. Ik gebruik gewoon een highlighter van Gerard Cosmetics. En doe echt maar een heel klein beetje. Zo. Een klein beetje. En ik gebruik altijd nog highlighter onder mijn wenkbrauw. Daarmee lift je toch net iets meer je wenkbrauw. Dus dit is alweer het eindresultaat. Ehm, dit is niet echt een dagelijks look. Oké, eerlijk, ik heb het een keertje dagelijks gedragen omdat ik het zo mooi vond. Omdat mijn gezicht zoveel beter uitkomt. Mijn ogen komen zoveel meer beter uit. Maar dit is dus de uiteindelijke look. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mochten jullie nog meer eh, make-up looks zien in mijn vlogs, dan vind ik het super leuk om ze te doen. Dus laat het me weten. Mochten jullie het leuk hebben gevonden, doe een duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal, moet je heel snel abonneren. En wellicht zie ik jullie de volgende keer. Bedankt voor het kijken.